这个单元我们谈了一个每个人都需要关注的话题，就是个人品牌。很多人会认为，哎，我没有什么个人品牌，我又不是明星。其实啊，跟信用卡记录一样，每个人都有自己的品牌，只是你去不去管理而已。其实品牌啊，对于每一个职业人士帮助是很大的。第一个，它能帮你提高溢价。你知道，有个人品牌的技术人员的溢价是百分之五十左右。也就是说呀，如果你有业内的名声， 你的收入可以因为你的个人品牌上升百分之二十到五十。第二个呢，品牌也会让你的交易成本降低。比如说，如果你是一个有品牌的人，可能别人在跟你谈事儿的时候，签合同的速度就会快很多倍。第三个重要的是，品牌让你获得自由。关于职业自由的定义，我再讲一次：最基础的自由是我不一定非得为某人打工的自由；第二个阶段是我不一定非要为钱工作的自由。 第三个阶段的自由是我可以有能力做自己想做的事情的自由。这里面每一个阶段都需要个人品牌，所以不管你在职业中间是大是小，是顶层还是初级，我都建议从现在开始管理一下自己的个人品牌。那么什么是个人品牌呢？品牌啊，其实很简单，就是品质加名牌。所谓品质嘛，就是你持续的输出了一些高质量的产品，满足了别人的需求。 而所谓的名牌呢，就是你很有识别度的去影响了很多人。所以，如果你要评估一个人的品牌，有一个公式可以帮助你计算一下，就是价值乘以人数乘以频次。你到底带给别人什么样的价值？有多少人知道这件事儿？以及频次有多高呢？比如说可口可乐吧，它就连续几年排在了世界品牌榜的第一名。 它的价值是饮料，但是它的人数非常的巨大，以及它的频次很多，你几乎在哪儿都能看到它。而香奈儿香水呢也很不错，这个品牌它的价值明显比饮料高，但是可能人数和频次都会略低一些。你也可以用这种方式来估算一下你自己对于你的客户的品牌价值。那么，怎么样去创造一个有识别力的个人品牌呢？这里面就需要讲一个重要的概念，叫远景识别力。 我举了两个例子哈，一个是阿迪达斯和耐克的例子，一个是远处的七彩恒星和我们眼中的小白点的例子。这说明你要看一个品牌，最重要的就是从远处往回看，而不是从你的角度往外看。这个被我们称为叫远景识别力，一定要反复的思考，我在一大堆人中间，别人如何可以瞬间马上的把我认出来，这就叫远景识别力。那怎么样设计一个有远景识别力的标签呢？ 第一个就是要满足他人需求，但是也要满足自我需求。不满足于他人需求吧，别人不知道你正在干嘛。比如说互联网里面最懂摄影的，不满足于自我需求呢，则会给你带来很多的麻烦，很多你不想要的业务。比如说唐僧，他的品牌就叫做吃了唐僧肉可以长生不老，带来了无数的劫难。第二个要求就是简洁，简洁再简洁。有一个说法说，好的企业愿景。 一定要简单到让你的员工可以愿意把它用来做微信签名为止，这是一个很好的简约方式哈。如果你的愿景和使命能够简单到能够用来做微信签名，那么证明它就既有传播力，又足够简短了。那么现在，如果请你给你的微信设计一句话来装饰你的个人品牌，那会是什么呢？第三招就是你要懂得让同行去认可和传递，你自己这么疯没有用啊，关键是同行可以认同和认可。 满足这三个部分就会是一个好的品牌标签。常见的三种标签呢，有企业品牌用名企加上职位的方式，有业务品牌用这种自己做什么样的业务加上自己的特色的方式，以及有能力标签这种主要是用来跨行圈子里面用的，让别人瞬间的知道我能为你做什么。讲完了什么是品牌，讲完了如何设计自己的品牌。第三天我们谈到的是如何低成本的。 传递自己的品牌，核心就是啊，不要憋大招，高频次小惊喜是最重要的低成本品牌传播方式。我这里面举了一个例子，就是一个淘宝的十万元广告预算的小店是如何击败三千万元的对手。所以在职场中间呢，提高你的宣传频次实在是太重要了，因为人们一般要讲五到六次以后才能记得这件事情。那么怎么样提高频次呢？哎，我想到两个招，第一种叫体验即营销。 在微信加好友和自我介绍的时候，用一个结构式的框架来传递自己的价值，包括自我标签，包括擅长什么，关注什么，我能帮到你什么，包括希望得到什么样的资源和支持，以及有什么样的产品可以在哪找到。这样的内容呢，再以一个半年为频次的方式持续的刷，逐渐可以建立起来一些自己的个人品牌。在会议总结发言的时候，如何更好的传递自己的价值？ 还有一种呢，叫做产品即营销，也就是说，如何把自己的能力封装成一个外界可以体验的产品，高频的把它给刷出去。那么，什么是个人品牌？个人品牌包括哪些部分？如何设计一个适合自己的标签，以及如何的低成本向外面传递？这是关于个人品牌的技术部分。但是，关于个人品牌，我还有一个心法想给大家说。其实，个人品牌里面最核心的一点。 就是传递你的价值观，为什么你要做这件事情？比如说，乔布斯之所以感人的是因为他说：“我其实并不是为了仅仅做 iPhone 赚钱，我是为了改变世界。”罗永浩也说：“我做手机不是为了卖钱，我是要认真，想看看一个理想主义者能走的有多远。” 所以前段时间他在他的坚果 Pro 的发布会上面跟大家说，有一天也许这个手机已经烂大街，每个人都在买它，都在用它，这个时候你一定要记得，其实我是为你们而做的。